агресията и без да дея, не? Зали Ist stabil? Ja? Alles gut, oder was? Lang nicht gesehen, mein Bruder. Hm? Aber weißt du schon immer, neueste Blödsinn, was machen immer diese komischen Leute, ne? Alles Nazis und äh, Blödsinn, immer diese Österreicher, das ist ein Schwabus, Schwabus, richtige Schwabus. Aber ich habe schon immer gesagt, seit 90er, ich bin ja eigentlich Bulgare, Egal, das ist nicht das Thema. Aber ich habe antisemitische Anspielung. Satanismus ist keine Religion, ist ein Verbrechen. Ja? Aber es ist antisemitische Anspielung, logischerweise. Das habe ich gelernt. Ja? Habe ich mir sagen lassen, weil ich trage immer Cappies mit einem Spruch, wo ich nichts wissen, was dahinter steht in Wahrheit. Hm? Das ist logisch. Genauso wie äh, ich Supernazi bin weil Deutschland. Aber äh, der deutsche Fußball der deutsche Fußball super, maximal. Weltklasse, Weltmeister 2014, Mario Götze. Seitwall, boom. Maracana, 118. Minute, Chuck, boom. Copa. Verstehst du? Das ist stabil. Hm? So, bleib du auch stabil. Aber da, Bruder.